Mbote na ba abonnes na biso nionso oyo bolingaka kolanda emission na bino ya Katika Pesa Television. Topesi bino ba mbote partout bozwami na monde entier, partout bozwami na Etats Unis place nazo mona maman Katika Pesa hein! Maman oyo alingaka bana. Ba mbote ebele maman elongo na service traiteur na yo mobimba topesi bino ba mbote. J'en profite. Pour donner aussi mes salutations à Gisèle Okoko na Etats-Unis, Chanel Mauzolele, ba mbote ebele. Euh, na niveau ya France, euh, kuna na omona Mama Guylaine Mupemba, Christelle Yebondo, euh, na pesi bino ba mbote ebele. Bozalaka wana toujours pona kolandaka ba émissions na biso. Euh, Na bosani te Landry Victoria aah maman na Acacia na Bresil la femme legitime de papa prince na pesi yo ba mbote ebele euh, merci tolingaka bino mingi ndenge bino bolingaka biso opesaka biso toujours confiance euh, na emission na biso ya la decouverte oyo ekambamaka na ya bino Pascaline Chungi que je suis euh, Merci na confiance oyo bocontinua toujours euh, na kopesa biso euh, lycée Saint Joseph euh, promotion 2012 bambote ebele Rose Campagne makolabo bambote ebele na yo euh, yo oyebi bana vendredi solution losambo elekela toujours euh, toza awa précisement euh, na commune ya Kimbanseke na quartier Kingasani nde na cadre kaka ya emission na biso ya la decouverte nde toye lelo to decouvrir na biso na bino oyo toye komona lelo awa tokutani na maitre moko azosala ba chaise donc ya koloba ebele pasi seke fo na biso na bino tomona oyo azosala à suivre. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na Etats-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV. Qualité supérieure des recettes et repas africains, restaurants et catering. colamba ya dans les états-unis d'amérique katika pesa aigle toujours service traiteur à qualité tokos pour toutes vos réservations contactez maman katika Pessa pour vos cérémonies réceptions manifestations vos fêtes de mariage vos fêtes d'anniversaire graduation, barbecue, événements, même les conférences. Service traitière, Cathy Capessa. Toujours à votre service. Qualité supérieure des recettes et repas. Bamosusu, c'est local. Na salaki na annonce ndenge na yebisi bino ke lelo to ye awa euh, na commune na Kimbanseke precisement na quartier Kingasani to ye ko kutana na ndeko na biso euh, ye nda ko yebisa biso oyo eza kombo na ye ainsi de suite et ko yebisa biso na makambo bazo sala awa. Mbote papa. Mbote wa journaliste. Papa toye awa emission na biso ya les decouvertes toye tokuti yo ozo sala ba ba chaise ya alminium idee wana vraiment hein idee wana ewuti wapi bongo bon idee naza congolais nde makanisi eza na mtu bayebisaki ngai avant o réussir na idee oza na maître moko na kingasani na kombo ya maître kasi nde soki oluki ye nde boko vancer na musala wana ayeba kosala yango mieux par rapport na batu mususu nde naye komona ye alobi bon avant tosala musala fo biloko ezala materiel ezala nde toluka ye moyen ya kotia materiel po tobanda musala yango nde bomonaki premier etape tobandi yango tozali president debut ya musala oyo Ok papa na moni ba etape nionso banda bo bandaki na moni botie ba deche apres ba deche botie na moto ba deche yango botie wana bozwaka yango wapi? Bon ba deche eza kaka na biloko ya biso ba congolais ba machine oyo ekufa nde tolokotaka ba deche wana nionso batu ba panzi ba moteur nde obimisi mbongo bozo somba nde esungaka biso pona kosala misala wana. Donc si je comprends bien initiative oyo oyo eza ebandeli donc bobandi yango kaka sikoyo ba chaises oyo pe nanu ebimi nanu na marche te donc eza idee moko bobandi yango il ya pas longtemps oyo eza lokola lot ya liboso? Oui eza premier mois nanu to lancer yango te nanu to lancer yango te nanu ekoti na marche te nayebi soki ekoti na marche ekosala mua quelque chose pona mboka ekozala mua bien. En tout cas ba ndeko balandi bino moko bozo mona nga na lobaka consommons congolais ba ndeko na biso ba congolais baza na ba talents ba ndeko na biso ba congolais baza mayele donc to aider bango en sorte que soki mutu aza na idee boye ta idee ya boye pene ya kosala ba kiti ya aluminium hein to to consomma ya biso moko to zela te kaka eh ba tindela biso ba kiti ekowuta chine ba kiti Kiti ekowuta soki Amerique soki wapi eeh consommons congolais je compris que ba congolais ba na ba talent ba congolais baza mayele donc soki to bato ya boye faut ko soutenir bango afin que ba misala boye bo fongoleli ye pena usine akomi kosala yango pena ya ebele ya ebele ekozala bien makasi ba ndeko bazo mona ba ndeko bazo tala ba initiative ya boye eza ya ko ya ko encourager ba initiative ya boye eza ya kosunga afin que a evoluer akende liboso. Hein soki tofongoli pena usine moko pena ya munene bo bo financer pena mbongo ba ba kiti ya boye ekoma kosalama tokoma pe kovanda ya biloko na biso moko ndenge balobaka ke consommons congolais consommons vraiment congolais. Et papa na monaki temps moko boye ba zui mabele eh après avoir kowuta na moto kuna na moni ba zui mabele bandi kotia yango na ba na ba ba ba ba ba ba four ba kesi moko na moni ya baotia ba mabele na ba kesi euh après avoir kotia na kesi nde na moni ba bandi ko donc nioso wana mayele wana nioso wana vraiment bozui yango wapi boye bon wana makambo ya technique ya dessin etali ngai te maitre kasi oyo nayebisaki bino ye moko azali aza mieux ya ko repondre na ba question wana nde mayele wana ye azulaki yango wapi ye ako repondre po na question wana Maitre Kass. Euh, bandeko balobi ba question mosusu faut to poser nde Maitre Kass parce que ye aza na ye initiateur, ye aza na ye moto apesaki idee mais moto azo azosala ba dessin wana nionso ba kiti nionso eza nde Maitre Kass. Bonjour Maitre Kass. Bonjour. Je pense boza malamu. Oui, toza bien biso nionso to. Maître Kas, mayele ebele boye, obomba ngo kaka boye. Mayele ebele likanisi ba deke kaka bayeli yo euh, façon ya kosala yo moko na moni ozosala ba dessin wa ozosala ba chaise maître initiative oyo après zaka oyo apesa oka idée mayele makasi boye oza balakisa nga mpe kolakisa mpa maître na nga maki to ya deplasa awa na lwanda nde mayele natikala nango nde akosala biloko Musala oyo banda obandi yango osali combien de temps na musala oyo ya kosala ba ba ba po na moni ba chaise babi eza initiative eye eye sika auparavant banda kosala nini? Ba pratiques ba biloko ebele ba nzungu oyo ya mabende ba machine ya galette ba flax ya moulin ba biloko ebele kaka mike mike nasala. Maitre na yo wana alakisa yo, alakisaka yo ba nzungu, alakisi yo ba biloko mususu ya ba chaises eza kaka initiative, balakisi yo kaka ba bi papa eh tala idee na biso eza boye, mbala moko yo eh mayele ebele boye directement osali ba biloko ya kitoko boye. C'est à partir ya kosala dejà mayele esali nini ezo bakisama toujours, nazo sala oyo dessin eye nazui bongo ndoto allez nasali yango kaka bongo mayele mayele ba faire repasser, Nionso tout na sala mayele ezo bakisa maka toujours tango na sala deja dessin na mabele likanisi pe ezo yaka malemi malemi. Na wuti na matière otie na moto nde bo tia yango na moto bongo il faut esala combien de temps? Ekozua au moins une heure du temps na ndambu. Donc na moto ezuaka une heure du temps na ndambu et après na moni lisusu bo salaki ba kesi moko awa hein bo tia yango na ba kesi. Donc na landa mouvement na ya moto une heure du temps nde na ndambu nga pe faut na koma na niveau une heure du temps na ndambu po to zala même idée. Donc bolandaka nde nzela moko ntango ye atie ba matière kuna na moto directement mpe obandi ko mobotoko nzela moko ntango ye ayosala bongo yo mpe directement obandi kosala bakesi koto oyo euh, na mosala oyo oforme bato ebele je crois donc presque bana babimi déjà kutu bakoko mpe bazali bana ah. babimi déjà bakoko mpe oyo oh, nyonso bozomona bakoko bakoko na forme déjà na mayele bapesai ngai yango mpe napesi bandeko mosusu babimisi ngai mpe bakoko lisusu Vraiment ba ndeko balandi papa kasi ayesi biso abimisi na ba koko na musala oyo donc ce que aza vraiment experimente ce que vraiment abanda yango kala en tout cas ce sont des gens à encourager ce sont des gens ya ko accompagner ya ko financer voir meme ba misala ya boye parce que ba bi consommons congolais tozelaka kaka te ba biloko ewutaka libanda po tosalelaka hein tosunga ba ndeko na biso Kiti eza ya elengi te ka oyo chinois asaleli biso eh boye ba kiti ya boye penza ya aluminium na mona te donc na moni yango kaka lelo et na monaka na nga peut-etre batu mosusu basalaka mais c'est ma toute première fois na mona congolais na biso moko azo sala vraiment ba congolais baza mayele vraiment ba congolais baza peuple moko oyo soki ba konzi na biso bokoluka kaka ba initiative oyo ba ndeko na biso baza na yango to tiaka yango en marche bokomona comment toko evoluer bokomona comment toko avancer bokomona comment mboka na biso ekokoma koleka pe lisusu ba mboka mususu parce que toza na batu ya mayele na mboka oyo vraiment. Papa kas toza toujours na yo wana eh na moni moto moto bazo tia moto vraiment moto yango eza moto moko ya makasi eh ba risque eza te nde moto azo sala bongo eloko pe ebimi ebeti ye na lisu to ebeti ye ezokisi ye Bo ba risque ezalaka na ngo ezalaka na ngo mais eza ma comme tel te parce que biso moko toza mayele ya kolandela biloko na biso tolambaka Papa kasa dit ba risque ezali mais bazalaka toujours vigilant bazalaka toujours wana bayebaka ke oyo totie boye oyo totie boye mais sikoyo namoni ba sorte ba ba ba ba ba déchets ebele wana ba différentes sortes est ce que ezalaka na ba déchets mosusu faut bokotisa yango kaka yango na yango to nyonso kaka tout comme déchets bosangisaka Et déchets eza lokola salite eh, ntango olambi aluminium salite likolo na yango tobengaka déchet aluminium eza kaka bakila Ba pistons, donc ba biloko ebele ebele to tulambaka kaka, meme ba matières ya avion pe mususu to salela yango. Ok papa abi ba sangisaka toujours ezalaka na ngo na problème te il suffit ezala kaka dechet nde yango ba sangisaka kaka tout les dechets ba sangisi et voila papa kas tozo koba toujours na yo et na monaki tango ba longoli yango kuna ba Tango balongoli yango kuna après baye nango awa après avoir kosala carre wana otoboli kaka lidusu moko ya muke eloko elekeli nga yo otoboli kaka lidusu bozui matière botie et directement yango eke kozua na place nioso magie nini wana? Bon eza dejà dessin esi nasalaki dejà dessin nasali nasisi nakangi nde sikoyo lidusu wana natie pona kosopa liquide na biso alanda dessin wana nasalaki nase. Donc du fait que dejà osalaki dessin, lidusu wana kaka ndenge osali bongo nde ekokota? Nalandi forme oyo nga nasalaki. Mais namoni place bozosala musala eza polele boye, supposons que ba mbula oyo ebetaka makasi ya elandani deux jours, bosukaka wapi? Bon soki mpe elandi tosala sous-tete okatiti, oyo ba tole eza te, bon nga tosala eza te tokataka musala. Bandeko balandi bino moko bozo mona papa na biso kimbula ebe ezo beta basalaka te parce que place baza eza vraiment polele et je crois bozo mona eza polele soki mbula ebeti ezaka moyen basala ezaka te papa na ngai ba ba difficultes nini bokutanaka na ngo na musala oyo bosalaka oyo Oyo ezalaka eloko oyo pena nde esengaka soki ba financer biso soki basali boye toko evoluer tout comme toko avancer ba difficultes nini bokutana na yango? Ba difficultes ezalaka mingi surtout ba biloko tolambaka nde ba aluminium surtout aluminium nde epesaka biso ka mua pasi po nini ba mindele bazo somba aluminium biso pe tozo somba aluminium sikoyo moyen biso to travailler makasi eza te sikoyo epesaka biso ka pasi nde ba aluminium kaka soki eza na yango en tout cas to produire biloko ebele. Euh papa nioka difficulte ezalaka ba aluminium soki eza na ngo bako produire biloko ebele du fait que bosomba yango na mindele sikoyo na moni kende bosomba na bango yango na bango ba privilegiaka bango ou comment? Euh ba privilegie bango ti po bango bazo faire voyage yango ezo kende na mokili ya poto biso tozo fabrique yango sur place awa. Vraiment ba ndeko oyo botekaka ba biloko wana eza te bo facilita ba etranger nde ba beneficiaka makasi bo facilite pe bana mboka na biso enfin que basalaka oyo eza ah babi consommons congolais nga naloba consommons congolais so congo toa capable ya dependre ata na biloko mosusu ya libanda te ata ba kiti ata nini soki kaka to financer batu na biso to financer mayele Hein ya ba congolais na biso baza na ngo bokomona comment toko evoluer bokomona comment toko avancer bokomona vraiment epanouissement papa abi ba facilitaka na bango mindele donc ba prefere ba facilite mundele po ya oke teka yango na etranger mais ba congolais na biso baolinga bango ba niokuama ye bazwa yango na pasi makasi eh, papa après namonaki euh, après avoir euh, kosala nyonso namoni chaleur moko ebandaki kobima awa boyokaka motema moto te par rapport à chaleur wana hein? bon toyokaka motema moto te madasi tomesana nango bon esala biso solo te tomesana yango déjà yango tosala Esiko nayebi te est-ce que après avoir kosala boye parce que nga kutu naya mbala liboso ntango bosilisi wana chaleur moko nayoki ntina motema sikoyo est-ce que eza eza nini te bomelaka ata miliki euh, après avoir kosilisa tomelaka na biso tomelaka so moto eleki makasi ntango osambosala otuma mingi na omeli oli bien olali na papa abi bamelaka na bango miliki euh, yango esalaka que ata moto eza ndenge nini to ndenge nini euh, esimbaka nango Vraiment bandeko balandi na bandi tozalaki wana ebele pona kolanda papa na biso na ba explication azo pesa biso eh, na makambo azo loba eh, là je vois namoni ba jeunes ebele awa na kati ya musala vraiment c'est encourageant eh, ole jeune asimba machette eh, ole jeune asala soki nini bato ya boye baza bato moko ya ko Coin moko bazua centre moko bazua ba jeune oyo baosala eloko te ba jeune oyo balingi kosimba ba machette ba jeune bayekola misala hein soki ba jeune bayekoli misala ekozala malamu mingi bato ya boye nde bozui ba jeune wana bofongoleli ye eloko place moko ya monene bozui ba jeune enfin que bayaka formation bayekola mosala po jeune soki ayekoli mosala moi je pense pas que aosimba libu aosimba machette Jeune soki ayokeli musala moi je pense pas que akolinga asala n'importe quoi abotola mutu mbongo hein toluka ba jeune na biso bayeba misala euh, batu batu bango yeyo bo finance ye kaka bofongoleli eloko moko ya munene enfin que a former ba jeune jeune soki ayebi na ye musala na ye tant abandaki koke kosala n'importe quoi euh, moi je crois que ekozalela ye temps moko ya ko se concentrer na musala na ye nde na moni ba jeunes awa je vis beaucoup de jeunes vraiment c'est encourageant je vis beaucoup de jeunes en train d'apprendre ba musala ya koyeba kosala ba ba kiti oyo tomoni oyo vraiment esali biso malamu mingi euh, ministre ya culture et art ce sont dejà à encourager, ce sont dejà à financer, ce sont dejà ya ko encadrer ko ko mayele na bango babakisa yango lisusu plus po ba servir mboka na biso. Papa Kas, maloba nini to eloko nini okoyebisa ministre na biso ya culture et art parce que ye nde faut a s'occuper na ba makambo ya boye, nini okoki oyebisa ye? Ba teyi mboka moko ya mosala oyo tozo senga epa na ye que ako soutenir biso. Donc naza nga moko nazo travailler mais possibilite eza muke naza na ba jeunes ebele nazo travailler na bango eza ke ngai soki naza na ma possibilite naza pe na ba activité ya makasi mpo nazoba ndenge nazosunga ba jeunes miso naza na bango awa basunga biso kaka hmm, gabi papa yo moko omoni euh, ndenge mosala ezosalema ba jeunes bazawa ba biloko ya boye nde kodiminuaka to ya kuluna na mboka na biso ba biloko ya boye nde kosala enfin que bato ba batika kosala ba n'importe quoi surtout ba jeunes surtout ba jeunes jeunesse ya lobi vraiment nde tozomona yango ndenge ezokendele bosunga ba jeunes hein bosunga bango afin ke bayaka ba place ya boye bayekola ba formation bofungolela bango ba centre bayekola mosala tola papa kas azosala une partie ya ba jeunes azo selon possibilite na ye azo diminuer mwa taux ya chomage mais vie soki ati engage 100 personnes akofuta bango combien donc nde aza fo engage ne fils que mwa 5 6 personnes enfin que oyo eza na possibilite na ye mais soki ekoma ke a engage bato ya ebele seke wana nde ekosenga azwa financement euh, ekozala bien makasi Eh papa kas conseil nini okopesa na ba papa to ba jeune lokola yo parce que oza papa te oza jeune hein euh, ba jeune lokola yo conseil nini okopesa bango enfin que olie bavanda na bandaku olie bamitusu omona jeune mazosenga conseil nini okopesa bango papa Ah, conseil asengaka bango kaka na misala yango ezali awa na mwa moke moke nazobunda na bino mpe boya tosala nini tokabelaka na bino ndambo ndambo na place botambolaka bino mpamba boya tosala na biso misala Lucien apesa bango yango wana. Euh, papa Kas, euh, soki oza ata na bato mibale euh, okoki kopesa mbote oza malamu. Ah, ya, ya mbote na bango nyonso tu kaka bango balandi malobongo nalobi bango nyonso mbote na bango. Bandeko balandi, tokomi na suka ya emission na biso ya la decouverte. Nayebi ke bozalaki wana tellement ebele pona kolanda emission na biso euh, merci euh, na ndeko oyo asungaki biso na bilili Sion autrement appelé SK merci na yo na ndenge osungaki biso na bilili euh, merci na équipe technique mobimba euh, merci na papa Jeff papa Jeff ba merci ebele merci papa abolingo papa aza aportaka bato na motema na ye papa Jeff ba merci ebele na yo euh, merci euh, na bino nyonso partout bozali Bandeko nionso oyo bolingaka kolanda emission na biso ya la decouverte toza toujours wana na service na bino euh, je sais que oyo eza mbala liboso te eza pe ya suka te tokokutana na bino esu na prochaine rendez-vous ekozala malamu mingi euh, merci na mama Kati Kapesa na confiance ozo pesa biso toujours euh, merci mama mama alingaka bana na équipe technique na mobimba ba merci ebele euh, famille Mavungu merci pour ba soutien na bino na ba prière euh, Evodi Misambu merci Merci beaucoup à la prochaine. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa na Etats-Unis.